И така, здравейте всички, аз съм Наупи и днес това е четвърти епизод или пети, не знам. А, днес ще продължим да стрим къщата. Е, вече ние построихме, но ще продължим да я апгрейдваме. Ще преместим всичко вътре, ще я декорираме и всичко останало. Но, а, ако разберете какво ще стане по-нататък, просто продължете да гледате клипа и не забравяйте да се абонирате. Да започваме! търсиш изгоден лаптоп или компютър още сега, ела на ArdesBG. На

Thank you. надявам се този клип да ви е харесал. Сайта лайкове, ако ви беше весело, <laughs> не четете какво си пишем. А, надявам се да се абонирате, да сложите лайк и очаквайте следващия клип. Чао, чао!